idag är vi på väg till Sierra naturreservat i Jokkmokks kommun och ska se om vi kan vandra där. Ehm, det är ganska mycket snö, har varit också, så vi får väl se om vi tar oss fram där. Annars får vi hitta en annan plats. Ja, så häng med såg våran eh, Sierra, Sierra naturreservatresa slut. Vi har inte ens kommit in efter vägen vi skulle. Det är jättemycket snö här. Så vi får ta det här när det har tinat upp om en månad eller två. Då vi inte tog oss in till Sierra eller Sierra naturreservat så åker vi till ekoparken i Vollerim istället om vi tar oss in där. Vi hittade en liten bäck i alla fall. Mycket vatten som kommer ner från bergen. Nu ska vi försöka ta oss förbi det här. Det är lera och det är snö och väldigt svårt att köra. Så vi försöker ta oss ut härifrån så vi inte fastnar. Vi beslutade att vi skulle stanna i, nedanför Storsand vid Örjeån. Så vi kör in här och sen ska vi gå upp i skogen. Och här har vi även så vi kan käka sen. Käka lite bullar. Hej på er! Nu hamnade inte vi i Särre naturreservat som det var tänkt eftersom att det var säkert 30-40 eh, med snö på vägen. Så vi beslutade för att gå efter Jurjeån i Harats istället. Här är jag. Så nu ska vi gå upp över vägen och så följa leden upp. Får vi se hur långt vi hinner för sen ska vi tillbaka och göra lunch. Vad kan detta vara för något gammalt? Sådär. Sådär, nu är vi här nere. Idag i alla alltså fall. Min mamma är där uppe och filmar några fåglar. Jag vill ha glasögon som vi såg. är någon hus. Förut var det som att det är husgrunden. Jag tycker det är fascinerande att komma ut i skogen och, och så ser man sådana här block. Så här har någonting stått någon gång. Där inne är det ännu mer. Där inne har det bott någon, ser du det? Det är gjort en gång. håla till någonting. Det är en håla här. Någon bor här inne. Här har vi också en håla. Någon som bor. Så har han gått här. är så fascinerande att gå i naturreservat. Man får se så himla mycket. Man ser olika djur. Man ser olika växtlighet. Olik växtlighet, vad heter det? Ja, ni förstår vad jag menar. Man ser väldigt varierande terräng. Och så ser man den här urskogen som en gång har stått här som har fallit. En sak jag reagerar på när vi går efter Jörgen, det är ju att de har ju avverkat här eh, och inte satt upp speciellt mycket skyltar. Så man har egentligen ingen aning om om man går rätt. Kanske om man ska följa en hitta markeringen men det är inte lätt att veta när skylten är åt ett helt annat håll. Skylten visar att vi ska gå upp på ett berg. Och då kommer vi långt ifrån ån. Så jag skulle rekommendera Länsstyrelsen eller den myndighet som har hand om Jureåns naturreservat att åtgärda skyltningen så folk finner det inspirerande att åka hit. Har vi stött på patrull? Det är Va? Kom. Det värsta ravin här. Ja, men vi går ner. Det går att gå här på andra sidan. Det måste vi utforska. Och titta, där börjar grönska. Vad har vi här? Har det legat här ett tag va? Ja, om det växer sånt där på. Mossa och om de heter tickor de där. Är tickor giftiga? Nej, visst kan man tydligen göra saker till av. Nu när vi kommer fram till vår rastplats så visar det sig att det är andra människor här. Så vi filmar ingenting nu när vi gör mat utan vi återkommer efter det vi har gjort maten. Vi vill ju inte ha så stora bitar nu när vi ska använda på pappgrillen. Mm. borta elden. Ja, bra hör du. Och brinner gör det ju. Vi kan nog dra ut den lite grann från bänken där bara. Lite till. Sådär, så att det inte är eldrisk mot bänken. Allting är ju så torrt nu. Då tar vi fram det vi ska grilla. Nu Ska vi ställa... <coughs> Oj! Solen. Så vi har en stadig botten. Sådär, det där var så fint. Så. Och så ska vi sätta på spritköket på den. Och här på ska vi göra, vad var det vi ska göra? Renskav och mm. potatismos va? Och på änden här ska vi ha korv. Tänk dig. då, ingen corona. Mm. Det hoppas vi. Att det inte Oj, kolla vad myror överallt. Jag tror jag ställer upp min ryggsäck så jag inte har den full myra. Nu ska vi se potatismos och renskav. Göra kaffet. Så hinner jag svalna lite och resten av vattnet till maten. Sådär, då har vi städat ihop. Tagit med oss skräp, slängt skräp i den. Och nu är vi på väg hem. Det blåser så håret far överallt. Ja, ni ser ju. Och ni hör ju. Det är fruktansvärd storm idag. Blev. Så vi beger oss hem och ger upp det här äventyret och hoppas på ett bättre nästa gång. Ja, nu sitter vi i bilen och tänker eh, börja rulla mot Boden. Det vart en himla storm. Mm. Va? Allting flög Ja, allting flög iväg för oss. Det var maten, det var eh, spritköket, det var... Vad var det mer? Mm. Potatismospåsen. och... Nej, nu vill man bara hem och duscha och få till det här rufset. Och skönt att slippa värmen. För att jag håller på att svettas ihjäl. Ja, det är varmt i bilen men det är kallt ute. Så vi beger oss och öppnar inte fönstret. Ja. Det måste vi jag. Nej, vi har kallt i bilen. <laughs> Vi syns. Ha det bra. Hej då.